哎哎。哎哎。对呀，他也要喷出来。E E C U P。 你在吃什么啦？哦哟，一些游戏，加水。我，就一些游戏就好了。下面有情侣，小情侣，有钱人。到哪里？到。 看一下吗？都是挑大点的，算 OK 啊 OK。是你吗？对。输了，我们一群输了，我们一群输了。挑大点，大点，好。我们我们是输了，模特可以抛下我们没关系。啊，但是我们身材。 <laughs> 我我先抓鸟。 <laughs> 我那边就很奇怪，我先抓鸟，我我我需要枪。我们有枪，你没有枪，太可怜了吧？对我我还没有枪，谁鸟？我鸟啊！我们要不要去我想捡空投哎！我不想捡空投，可以，你可以，你可以过去那个，你可以过去。哎，那个那个人看起来很强。空投没人开。嗯。哎。 是什么？那个鸟枪，这个大佬一直往前冲啊！等一下，鸟枪有没有鸟枪？弹弹，要拿蛋弹。满蛋啊，算了，等一下，你们这你们到底走多远呐？他就一直冲，大佬就一直冲。喵。哦 m i c 别哭！不对，我也快不行了。等一下，看到防疫专家张学良。确定要在这哈？会死哦！物资，很多人都跳那边抢物资，真的要去那什么？我在这，我实在是不是很喜欢。我们比较孬啦。我过去看一下你们那边还行不行？ 有鸟有鸟有鸟！别打气，别打气，要打气！不能打气，打气不好，打气不逃。我打的我杀了四个，我杀了四个，一个左边，一个左边我杀了四个。太扯，为什么我显示不出？对我们显示不出，我杀了四个，你杀了四个，我的天！ 等一下，我们要不要上？等一下，我先拿枪。救我啦！我先拿枪。人家人家带，人家人家带。你去救他，你去救他。发现了，发现了。我先，我拿不到枪，你你先跑，你先跑。救我，快点！我卡住。快点呐！卡住！我真的要死了，靠边！过来，过来，过来！看小地图，看小地图，要去哪里？ 哦对，看到了，开始，看，对不起我，你敢做？不对，我看到黄色那个，看红色，完蛋了，他就在我们面前直接死掉，你在靠逼哦！我就在捡，啊。看错队友，我看错队友，真的很抱歉，我真的对不起，别哭。 <laughs> 我真的感觉非常抱歉，抱歉的模特。妈的，看一下右上角的那个标是谁的？哎呀，看错。我我有在看啊，我有在看，只是来不及赶过去了。那黄色。可以行。 你要死掉！可以的，可以的。有人呐，底下有人。有人，有人，有人。狙击你不要再射我，你不要再射我，底下有人呢。我知道啊。你在干嘛？ <laughs> 我在等你哦。已经好了，你不要再等。你要好了，你要好。好惨，我知道啊！你闭嘴啊！聊了好几年，了，底下的。